Thank mm-hmm. you. El arte está en la sangre, color es el color, todos los que viven, de todos, todos los que no Cada quien hace eh, su propio cielo y la tierra que cambia, su propio sol.